Inona no tokony hatao raha heverina hoe autiste ny zaza? Raha hitanao miara-miseho ny ankamaroan'ireo toetoetra ireo dia mila mailomailo. Faharoa, diniho tsara ireo zavatra hay sy tsy hain'ilay zaza. Fahatelo, manantòna mpitsabo. Fahefatra, miomàna ara-tsaina hanaiky ny fahasamafan'ilay zaza. Ny tanjona dia ny hampahaleotena tsikelikely an'ilay zaza. Hahatongavana amin'izany dia ilaina ny mitady fomba manokana hifandraisantsika aminy, toy ny amin'ny alalan'ny kilalao sady mampiala voly no mampianatra.